माननीय सभापती yes speaker sir I want to raise a point of order under rule two ninety काल जे आम्ही फिफा वुमन वर्ल्ड कपचे इव्हेंट मॅनेजमेंट स्कॅमचे उलयताले तेन्ना हांवें एक भुरग्याक ट्रान्सफर केलो ताजेर एक्शन घेतली ताका टर्मिनेट केलो म्हणून म्हणलें मुखेलमंत्र्यान उभं राहून सांगलें ताका टर्मिनेट करूंक ना म्हणून ताका ट्रान्सफर केला म्हणून speaker sir I will place the on the table of the house an order by saying that he has been terminated आनी हांव तुका हाजे फुडें सांगता we don't I am not a person who takes it lightly हांव शिकून येता म्हणून हांव इन्फॉर्मेशन कोण तें गीता नागवेकर व्हायर वायरल मॅसेज म्हणटा ते व्हायरल मे मासाज म्हणून जाल्या कसली मासाज ती पळय घे आनी असले करून नाका असले अंतोदय तत्वाचो जर मुखेलमंत्री तूं जाल्यार बारीक समाजाचो बारीक मनशाचेर अन्याय जाला हांगा सॅक्शुअल हॅरेसमेंटान जो एक्युज्ड ऑफिसर आहा ताणें ताजेर हें केल्लें आहा एक्शन घेतिल्लें आहा give an assurance real estate impact he is not the person who is given as the information तुवें काल हें केलें घुस्पायलें ना ना ताका he is been kick upwards म्हणून Yes, that, that, postpone, postpone start question number 5C, Sri Vijay Saridesai, Alton Costa, Sri Digamar Kamath, Sri Sankal Pamankar. Speaker sir, we would like to raise the postponed star LQ number 5C. Yeah, 5C. Presented to the House. Speaker sir, हो issue आहा IDC डी सीचे आता म्हजो प्रश्न आशिल्लो एक हांवें लिस्ट मागिल्लें सगळे आय डी सीचे लीज होल्डर ज्यांनी transfer of plots exchange of plots with other lease holder or renaming of plots since जानेवारी two thousand seventeen till date speaker sir मातशें क्लॅरिफाय करपाक पळयता तांच्यांनी केलें त्या विशयाचेरूच ताणें जें नांव घेतलें ताका हांवें जें सांगलेलें ओके त्या ऑफिसराक थंयच्यान ट्रान्सफरूच केला बट तो जी केस सांगता ती दुसरी केस आसा हांव म्हजी केस सांगता रे हांव हांवें उलयतना तुवें म्हाका इंटरप्ट केलो तुवें सांगलें ना ताका ट्रान्सफर केला म्हणून तेणी जे सांगलें की त्या खातीर हांव स्पेसिफिकली ही जी केस ताका टर्मिनेट केला पळय न्ही ताणें म्हणून ऑफिसांतले डॉक्युमेंट जे आसा पळय न्ही हे डॉक्युमेंट स्कॅन करून भायर कोणाक तरी प्रोवायड केल्या ना ना ना म्हणजे पक्षान ते इन्फॉर्मेशन केला आणि आमकां ताणें दिवना आमकां कोणें दिलें तें तुका कळटलें म्हाका एक मिनिट स्पीकर सर हे इन्क्वायरींतल्यान प्रूव जालां तेजी पुलीस कंप्लेनूय केल्या कारण कोणीच खंयसर कसलेंच आर टी आय कांयच ऑफिस फायलीचे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्हू हे सगळे ऑफकोर्स आर टी आय आनी हेचे कोणी घेवन मागीर बट ऑफिसांतलो एखादो स्टाफ जर खंयचे डॉक्युमेंट स्टेप झेरॉक्स मारून जर दुसऱ्याक दिता आसत भायर जाल्यार ती खरो म्हणजे पुलीस कंप्लेन केला तेजेर इन्क्वायरी जाल्या हे क्लॅरिफाय ताजे खातीर हांवें तुका जेन्ना विचारलें काल नांव सांग म्हणून तुवें म्हणलें ना आपूण ताजें नांव सांगचो ना हेंच तें ही पळय स्पीकर सर हो जो सांगता he the daily wages worker not officer हांवें ताका L D C L D C हांवें L D C on contract basis daily wage कसो ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वाचूंक कळटा विजय एक पळय काल म्हजे माहितीन सर तुमी सांगले ऑफिसराचे विशयात हा ऑफिसर ऑफिसर म्हटला एल डी सी म्हळ्यार कितें काल ऑफिसर एलडीसी की कितें ना ना एलडीसी की डेली वेज वर्कर हमाली चर्चा जी जाताली ती ऑफिसरा संदर्भातली तर सर इंग्लिश आता म्हाका आतां इंग्लीश शिकयतात तुमी लोवर डिव्हिजन क्लर्क म्हळ्यार हमाली हे कुली स्पिकर सर भावजीन बरें मातशें म्हणजे नेक्स्ट टायम आन्सर करतना सारकें करचें एनिवे आता आतां हे फुडें केस आहा ती अशीच स्पिकर सर मंत्र्याक हांवें क्वेश्चन विचारलेलो तीन कॅटेगरी आय डी सीचे प्लॉट जे ट्रान्सफर जाल्यात आय डी सीचे प्लॉट जे एक्सचेंज जाल्यात आणि आय डी सीचे प्लॉट जे रिनेम झाल्यात रिनेम म्हणजे किती changing the name of the lease holder in the I D C lease agreement speaker sir I D आमकां जे तुमी आन्सर दिला सगळीं बरोबर घालून दिल्या सगळीं नांवांत बरोबर दिल्या I have asked you three categories You have not given me my category, in spite of the question being postponed. On the contrary, you should have given more concise answers. But you have not given, thinking that I won't get the answer. But I have the answer already with an RTI. Speaker sir, first thing when you don't furnish information, you start smelling the rat, smelling a rat. Now, my information which I have sourced from RTI gives me that 11 cases of applicants who wanted to transfer plots had applied for renaming of plot and they submitted their application to IPB. In this, there are many, there's an entire list. I'll give you after if you don't have it. They are asking for renaming of plots. Certain cases were proper because they were sister concerns like Sipla wanted to rename it as previous leaseholder was Sipla Biotech. Name, now name of the company is Sipla Biotech. So Sipla Biotech Private Limited, Sipla Biotech Limited. Okay. So, you know, there are several uh, things like this. And there are different names which we have. Now, Speaker Sir, an IPB subcommittee recommendation came on the 26th of October 2020. What it says, I'll just read this out to you. The subcommittee decided that in light of the decision of the previous agenda item, the procedure once approved by the board can be followed for approval of the name change request. Hence, the present set of applications have been put for board meeting. The above list includes three projects. Dunslow Electronics Assembly Limited, Oricon Enterprises Limited, Konkan Maritime Cluster, for which approval of chairman I, IPB was already obtained. Board, Speaker sir, board ratified the decision in three cases where the approval of the chairman had been obtained. Further, it was decided that the name change matter of com scope may be disposed as above three cases. Now, com scope is asking for an area, a transfer of 56,250 square meters. It is from Andrew Telecom to Comscope. Completely different companies. They have bought the company in America. And you are allowing it as change of name. And how much you are charging? 5,000 rupees. In the case of Procter & Gamble, who have bought a land from Merck, 60,000 equivalent, you have charged them 99 lakhs, 24,750. I'm just bringing to your notice how revenue loss is caused by IDC selectively to help certain people by putting them in a new category that my plot is being sold to you. Now your name becomes my name. It can never happen like this. This is a clear case of corruption. Speaker sir, now this dense law, four cases were approved. Dense law paid 28 lakhs to transfer 11,630 square meters officially. Oricon paid 1 lakh to transfer 7,500. Kukan Maritime Cluster is a non-profit company, so you forget, and they deserve it, I'm not saying. But how much did Comsco pay to, pay, uh, to transfer 56,250? Nil. Sold it So now, I have information they paid 80 lakhs. Whom they paid, you find out. You understood? Now, how they give legal sanctity to these scams, Speaker, sir. Take one company in the list called Ratio Pharma. Ratio Pharma wanted to change the name of the company. IDC company secretary gave the opinion that it is a transfer and not a name change. Government accepted this recommendation. They did not send it to the AG for legal opinion. But in the Comscope case, Comscope is a company which was bought from Andrew Telecom in United States of America. They applied for change of name. Company secretary said that it is not change of name, it is a transfer. But file was sent to AG. Which AG? The same AG who says Mother is not diverted. Speaker sir, and he gave a note overruling a qualified company secretary and he gave his verdict that it is a transfer. Mr. Movin Gudin, please listen. This is a serious issue. of loss, of loss to the exchequer. If you want, I'll give you all the notings. I'll place it on the table of the house, which you have given me as RTI. Speaker, sir. प्रश्न प्रश्न विचारा प्रश्न विचारना एक एक दाखयता ताका कशें जाता तें सर्वसामान्य मनशाक खंयचो कायदो आनी स्पेशल भावोजीक खंयचो कायदो तो स्पेशल स्पीकर सर आतां ऑल ओके आता कोणाक म्हणटा ते कळ्ळें तुमकां हांव म्हणटा कोणाक प्रश्न विचारा पन्नास खोके घेवन गेल्या ते स्पिकर सर कॉम स्कोपाची केस म्हाका गव्हर्मेंट गव्हर्मेंटा कडेन एश्युरंस जाय will be investigated because this is a clear cut case and I am willing to put the documents on the paper of the house on the table of the house आता सेकंड कॅटेगरी एक एक प्रश्न सांगतो in Com Comscope case what you feel because sir हे पोस्टपोन क्वेश्चन हेच कारणा लागून आम्ही पोस्टपोन केल्ले कित्याक पयलीं धा वर्सांचे तेणी सगळे इन्फॉर्मेशन मागीर पांच पांच मागीर two thousand seventeen no my मागीर हांवें सांगले मॅक्सिमम पांच वर्सांचें मागपाचें हांवें तुमकां पत्र बरयलें म्हणून ते लास्ट सेशन हांवें नासतना हे सेशन हांवें हे ऑपरेशन येयल्लो आसा आमकां लिपोवपाचें कांय ना आनी तुमी मुद्दम पळया एकूच इतलो वॉल्युमनस रिप्लाय आसा आनी number of cases so basically म्हाका जाय आसलें what is it that he wants आतां तेणें एक एक एक minute let I am on my legs my dear तेका जाय उमकी specific case I which I was going to ask I am happy तेणें कॉम्स्कोपाचें एक एक्झाम्पल आनी उदाहरण दिल्लें आसा दुसऱ्यांची तेणें उदाहरण दिल्लें आसा म्हणजे कितें that selectively G S I D C जे आय डी सी आपूण हें करता म्हूण आतां हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां what cases you have quoted both separate separate cases Com जे आसा they have approval for P L I scheme तू सेपरेट कंपनी फॉर्म करची पडटा ओके आनी unless G S I D C gives N O C that transfer formalities are done transfer जायना तरी आसतना तू जाणा हिंगा इतले वॉल्युमनेस रिप्लाय आसा हें सगळे जाव जावपा फुडारार नाका म्हूण हांव मुद्दम सांगता आमी फूल डिजिटायज करपाक केल्लें आसा allotment of land transfer of land change of name म्हणजे आमच्या वेबसायटीचेर ते अवेलेबल आसतले तेजेर काम चालू आसा on the click of a button you'll know everything कित्याक इतलो जेन्ना वॉल्यूम आसता कांय ना आनी he should all honourable member Vijay Sardesai should also realise it is a corporation separate corporation they have their own independent functioning ते गव्हर्मेंटा थोडे थोडेशे डिसिजनां एप्रुवला येतात थोडी येयना so they function on their own they have that autonomy since you have raise a specific example वे government has lost revenue as far as Comscope is concern yes I will enquire and if some action is required is required then I will take it अशे दुसरे एक्झाम्पल आहात जाल्यार आमकां ती लिपोवपाचें कांयच ना बरं स्पिकर सर सेकंड कॅटेगरी हे हांवें तुका सांगला ते ट्रान्सफर आतां स्वॉपिंग म्हणून आहा स्वॉपिंग म्हणल्यार कितें की म्हजी जमी म्हजो प्लॉट हांव तुका दितां तुजो प्लॉट हांव घेता स्पिकर सर म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा की nine cases of swapping have been allowed आनी ते कितें केलां लास्ट मिनी मिटींग जी आहा twenty nine November twenty twenty one सगल्यो केसी एक करून दवरल्यो आपल्या कडेन दवरल्यो आनी लास्ट दिसाक मिनिट्स कन्फर्म केल्या on thirty first December twenty twenty one last day new year तू करपाक सेलिब्रेट करून रेडी जातालो हे सायडीन हे मिनिट्स करताले आणि मिनिट्सान किती केलं त्यांना तो चेअरमॅन आशिल्लो ताणें आपले ओ एस डीकूच एक सावियो मार्टिन्स म्हणून ताका प्लॉट अलॉट केला आपल्याच ओ एस डीक पयलीं मनोहर पर्रीकरान हो इश्यू केल्लो आणि इश्यू करून तेन्नाचे काँग्रेस गव्हर्मेंटान आय डी सीन इन्क्वायरी वचून चालू आहा तो इश्यू फायनलायज जावंक ना चेअरमॅनाक खबर आसतली तुम्ही आता तेच करपाक लागले सेम फॉर्मुला स्पिकर सर आनी कितें केलां पिलेन ताका एक प्लॉट दिलो आनी सांगलां कितें तो खंय मेन हें आशिल्लो म्हळ्यार कलेक्शन ताजे कडेन जातालें स्पिकर सर खूब जाणांक अशे क्लोज एड्सांक रुलींग इस्टॅब्लिशमेंटाचे हे मिटिंगेन प्लॉट दिले आनी स्वॉपिंग म्हूण अलाव केले म्हजे कडेन प्लॉट्स आहा I give you the information I want a clear cut assurance from you that you will investigate and take action before next assembly session. It's very simple, open and shut case. I'm giving you the information, check whether it is valid. Secondly, you have a, you have a qualified company secretary who goes into these details. It is not for me and you. It is for the qualified secretary to have a comment. He has commented. That has been overruled. And somebody has eaten 80 lakhs in the bargain. Speaker, sir, Nine cases have been there. So नाईन तू इन्वेस्टिगेट करता काय म्हणून our party by the way has filed a complaint with the vigilance department in this matter vigilance department is not working because it is filed by my party so ते किंवा झालं नाव पेड्यार जातले म्हणून तो थंय एक्शन तो आमचे एक्शन धाडा मजे ऑफिसाचेर दाडिल्ले ताण विजिलंस दोन तुका धाडलें बंद कर करीत speaker sir so revenue loss complete जायत आहा आणि आता ट्रान्सफर ऑफ प्लॉट्स हे एक ऑन गोईंग स्कॅम आहा चालूच आहा ट्रान्सफर ऑफ प्लॉट्स हे ट्रान्सफर ऑफ प्लॉट्सान थोडे डायरेक्टरांनी आपले रिलेटिव्हाच्या नांवान आता पळय हा तातूंत भाऊजी आहात भाऊजी म्हणल्यार ताका वायट दिसत भाऊजी आहात तांकां तांच्या नांवान ट्रान्सफर केल्या प्लॉट्स सो हांव तुका स्पिकर सर आतां सांगतलो नाही this is a fact so म्हाका तुजे कडच्यान एक क्लियर कट हें जाय अशुरन्स जाय that there is loss of revenue कर मरे बाबूजीचो धंदो कर but don't make loss of revenue to the state if you if you allow loss of revenue if the minister is justifying loss of revenue then I don't I hope you don't take it this on you तुका पावर स्कॅम जातले ओगी तुज्या आंगार घेवं नाका तूं नाशिल्लो तेन्ना मंत्री सो तूं बरे भशेन तें पळय इन्वेस्टिगेट कर नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक परतो क्वेश्चन घालता ते म्हणसर सी एमान विजिलन्सानूय म्हाका एश्युरन्स दिवचें की बाबा आपल्यान कोण थंय कलेक्शन करता एक म्हजे कडेन व्हिडियो आहा एक वॉक्सवॅगन गाडयेन ब्रायब कलेक्ट करता विजय बाब ह्या दिसांनी हांव चॅरमॅनाक दाखयतां प्रश्न विचार मी लॉस ऑफ रेवेन्यू जाला in the case of swapping in the case of transfer specifically in कॉमस्कोप in the nine cases which I will submit to you by next assembly session take action and go to our business case speaker sir हा एकूण हा स्पष्टपणे सांगला whether it is swapping whether it is transfer whether it is change of name whatever specific cases you have please give it to me I assure you to look into it very seriously whatever necessary as per law as per the I D C guidelines or the act I will act according to that रे बाबा तू आता इतले सगळ्यांचे विचारताना तू थोड्योश्यो स्पेसिफीक केस तू पॉईंट आउट केला आता त्यो स्पेसिफीक केस तुका फुडें पळोवपा जाय एक्शन झाला काय ना नेक्स्ट असेंब्ली विदाउट फेल ती घाल तू क्वेश्चन घाल म्हाका प्रॉब्लेम ना आयक आयक आयक हिंगा लिपोवपाचें कांयच ना समजलं न्हू एज फार एज आय एम कन्सर्न आता तू कॉम्स्कोपाचें सांगला आता मुद्दम तुका सांगता I D C is a independent body हल्ली आतांच ते देव कम ऑफ एज म्हणपा जाता टू डू गूड वर्क कित्याक म्हणटा आमचे तेंचे माथ्यार एक व्हडलें लोन आसलो almost four hundred crore S C Z land दिले ते तुका खबर आहा तूं केन्ना रेस रेस करुना येदे व्हडलें स्कॅन्डल तूं रेस करुना एक्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टरान केले ते ते तूं काडना येदे हय ना मातशें बोस I am on my feet व्हडलें स्कॅम तूं काडना कितें जाल्लें ते हे ल्हान ल्हान तूं स्कॅम म्हूण दाखोवपाक सोदता राव मातशें बोस लेट मी फिनीश फर्स्ट ते आता आम्हीच तिथून ते संकटेनसून आम्ही बाहेर सरला means I D C is not having to pay that amount so they will do good job and the first job what I have told them is transparency every plot available every land available whom it is being allotted what is being transferred to सांगता तशें हूंय सगळे ते ऑन द स्क्रीन स्क्रिनाचेर अवेलेबल आसतले they will have a dashboard as well in the office खंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटाक कोणा दिला कोणें मागला what is being processed by uh, investment promotion board. All these speakers, sir, I want to do because I want to be as transparent as possible. Amidst the new industrial policy, the industrial policy, nantar, khub, khub inquiry hata. we have been very selective. We want non-polluting industry, something that will encourage entertainment industry, because we are a tourism state. We have got regard to that. काहीच्या काय इंडस्ट्री हाडटले जाल्यार खूब there is a B line I don't want that even though I went to different chamber of commerce and industry in other states but I am very selective आता आधी कितें जाल्लें तू आमचेर थापटावपाचें हांव जाणा तूं म्हाजेर थापटावपाचे प्रयत्न करना you are pointing out something I will look into it seriously whatever action as necessitated by law as necessitated by I D C under the act I will do it don't worry about that जे बाब लास्ट क्वेश्चन तुजो जालें स्पीकर सर स्कॅम जाता आनी तें एक्सपोज करप हें ओपोजिशनाचें कर्तव्य आनी तें म्हजें काम तें मंत्र्याच्या एटेंशनान हाडप आनी मंत्र्या कडेन विचारप की स्कॅमस्टराचेर कितें एक्शन जातली हें म्हजें फायनल एम आनी टायम बाउंड सो आतां ताणें सांगलां की नेक्स्ट ताजे कडेन विसरू नाका म्हणून हांव विसरू ना तांणी आन्सर करपाक आमकां विसरलें हांव तें घेवन बसता तें सारकें बसता I filed even a vigilance case not me but my party So we are following up on this now I am giving you an video of a person with a black car Volkswagen collecting money for allotment. In these days, I know the chairman is my good friend. He won't do all these things. But there are people, कोण कोणाला भावजी असूंक शकता तो but it is a serious issue I will give you this please investigate and take action against this scamsters and go by the report of your company secretary yours means I D You can't just send it, send it to a lawyer you want and get it waived off. This becomes a scam then. And please don't take it on yourself because you are not involved in this. I'm, I'm not taking So, but now you get involved in it and set this straight. Next assembly session, I'll have a question. Speaker, sir, I want to assure the honorable member, whatever action that is necessary, I definitely will take. And because there was there was some uh, misgivings and some uh, apprehensions apprehensions as far as allocation of plot is concern स्वताच हांव बोर्ड मिटिंगेक दोनदां गेलां under sixteen of the act sections 50, I am allowed to participate in the board meeting. I will go even a future board meeting. And I assure you that I will bring in as much transparency. People will feel like coming to Goa. Already they are feeling like coming to Goa. The whole thing has changed. What you are quoting is something from the past. Maka recent ki da आहा दाखय दुसरें तुका एक क्लॅरिफिकेशन दिता मुद्दम हे म्हाजेर थापटायले घेता हांव तेन्ना ओपोजिशनान लातागुडी ते पार्टेन आसतलो पावस केम पावस केम मुद्दम सांगता पांच केसीस केल्ल्यो म्हाजेर एक केसीचे पांच केल्ल्यो आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज चार केस काबार धरलो मिनींग कितें आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज का चार्ज कांय नाशिल्लीच भायर उडयलें लास्ट केस आता ती फायनल स्टेजी आहा तुका कळटलें इनोसंट आसलो काय कितें आसलें तें पूण सदांच म्हाजें थापटाव पावस कॅम्प पावस came and what was the allegation against me that I did not go to the cabinet कोणें पयशे घेत गेले म्हूण कोणें हें आरोप करूं ना कॅबिनेट यो असो म्हूण क्रिमिनल चार्ज केली हें लोकांक खबर आसपा जाय आनी ते काबार जाता तेन्ना हांव सगळें स्पश्टपणे दाखयतलो सद्दां म्हाजेर थापटाप हें स्कॅम तें स्कॅम म्हाका दाखय खंयच्या स्कॅमान हांव केन्ना इन्वॉल्व आहा जाल्यार व्यवस्थपणे सारखे काम एक मिनिस्टर एक मिनिट काळा ते पॉयंटाचेर उलयता एक मिनिट बस बसून घे पॉयंट बसून घे बसून घे आतां घे संकल्प बामणकर सर आता हांगा आमच्या मेंबरान उलयलेलें आसा regarding transfer of industrial development plot speaker sir आमच्या मिनिस्टरान बरोबर जाप दिलेली आसा क्लेरिफिकेशन दिल्लेलें आसा हांगा हावसान आमकां डिटेलान सांगलेलें आसा बट तरी पासून हांव मुद्दाम हे हावसाक सांगपाक सोदतां कित्याक थोडी केसीस ना ही खुबशी cases lot of cases are been pending आनी ही जेन्ना केसीस पेंडींग आसा खुबशे जे इन्वेस्टमेंट करपाक लोक येता गोंयांत तांकां खुबशे त्रास जाता बट खरी तरी आमकां एक विश्वास असा ज्या प्रमाणे आमकां आयज मिनिस्टरान उत्तर दिलेले असा एक ट्रान्सपरन्सरी ट्रान्सपरन्सरी ते हाडटले म्हणून आनी जे फुडें सगळे जे ऑनलायन आणि डिजिटली जातले म्हणून फक्त जो विषय हांगा मांडलेला असा फक्त इतलाच रिक्वेस्ट असा म्हाका मिनिस्टराकडे की रे बेगीनच्या बेगीन जावचे कित्याक टायम चड वेस्ट जायनासतना कित्याक लोक खुबशे लोक आमकां खबर आसा की गोंयान इनवेस्टमेंटाक लागून रावता बट तांकां खंय तरी एक मनान भय आसा त्या भयाक लागून ते खंय तरी फाटीं उरता अशें दिसता जेन्ना हे आमचे डिजिटली जातले ही ट्रान्सपरन्सी येतली भितर जाल्यार म्हाका दिसता आमचे इन्वेस्टमेंट करपाक गोंयान खुबशे लोक येतले आनी हांगा जे बंद बंद जे स्कॅमाचो उल्लेख करता पळय ते खंय तरी बंद जातले आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गोवोरमेंटाचेर आमच्या मिनिस्टराचेर कित्याक ते इनिशिएटीव घेवन हो म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन दितलो हांव फक्त इतलेंच विचारपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक कितें हें बेगीनच्या बेगीन जावचें आनी कितलो चडान चड कितलो टायम लागूंक शकता हे सगळे ऑनलायन आनी डिजिटली जावपाक लागून आमचे मान्य मुर्मुगांवचे आमदार बाब संकल्पान विषय काढला तो हांव ताका स्पश्टपणे एक आश्वासन दिवपाक सोदता कितें तूं पॉइंट आउट मायनसीस जे पॉइंट आउट केला ते सगळे आधी आसले आमची न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडला तेन्ना सोन आमी सोंपेपण हाडला ट्रान्सपरन्सी हाडला आणि तेन्ना जी स्थिती आसली कोणूच गोंयांत येनासलो ती बदलला खूब जाण येवपाक सोदता आणि हें आनी सोपेपण मेळपा खातीर लोकां एक क्लिक ऑफ अ बटन आम्ही म्हणटा ते कोडपा खातीर डिजिटायज फंक्शनिंग आम्ही करपाक केल्लें आसा प्लॉट हुई अवेलेबल आसा खंयचे इंडस्ट्री वेलकम आसा खंयचे रेड लिस्टान आसा खंयचे ग्रीन लिस्टान आसा व्हायट लिस्टान आसा सगळे ते तुका हेजेर मेळटले we are about to improve that I will do it in the shortest possible time I think within six months less than six months I want to complete this process म्हणजे सगळेच ट्रान्सपरंट जातले खुंची इंडस्ट्री येता ती हें म्हाजी एकूच विनंती सगळ्यांकडे ते तुमकांय एप्रोच जाता जायते जाण इंडस्ट्री येता एकूच हांव सगल्यांक सांगता तुमी बीन सांगा we want non polluting industry something that will build up Goa. Like I will say, entertainment industry we would like to welcome. Film industry we would like to welcome. If we amcha asat, our Goans are good artists. Build up that industry, have good studios, have good uh, shooting locales, have good uh, entertainment centers, theme parks, have good gardens. What is there as you go in uh, other countries? We will make that happen in Goa, and this government is committed, led by Dr. Pramod Sawant. We are doing it. I am Bosun gaya, bosun gaya, uh, time. My question is combined with Vijay Sadesai. Yes, yes. I'll, I'll just ask. Speaker, sir, I want आमचे केपेच्या मतदारसंघ म्हाका दिसता that is only one A property and what we can do of in Quepem बारा लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हा किटल which is eight lakhs one for food park म्हणून केले ऑक्झिलरी पार्क म्हणून चार लाख केल्ली ती आतां एक्वायर केल्यार जायती वर्सां जालीं जेन्ना आमगे स्वर्गेस्त मनोहर बाबान तिंगा एक डिफेन्स एक्सपो हाडलें आनी तेन्ना लोकां ती जमीन सारकी दिसती पोळी आनी कोळी मुगे म्हणणी इतलेंच दोन वस्तू आमच्या केपेंच्या मतदारसंघान म्हाका दिसता एक काल हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला I want to make it very clear सांगला आमकां एक फाटली जॉब जाले इवन जावन ऑर्डर मेळो ती मेडिकल जॉबा ती ऑर्डर हाडान दवरल्या आनी चीफ मिनिस्टर कानाक आयला स्पीक विचार ना हांव सांगता समज तरी ही आठ lakh I have understood that this eight lakh square metre of land is you all want transfer transfer and put give it to some other department म्हाका दिसता हे जे आठ लाख आणि चार लाख बार लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हा केपेंच्या मतदारसंघात स्पेसिफिक विचार जाल्यार हे जमनीचे कित केलां आणि म्हाका आन्सर जाय from the honourable minister what is your have some intention to develop give it to some other department what it is because this is the only land which can create which can create employment to our constituency yes minister because sir हांव अर्दे समजलां अर्दे समजुना तो सांगता ते भाशेन तो चड आवाज करता मायकार म्हाका खरें समजुना I am sorry about that पूण हांव एकूच सांगपाक सोदतां तुका कितें जाय तिंगा तें सांग मागीर हांव तुका उत्तर दितां वा हांव तशें करपाक ट्राय करतां तुका कितें जाय सरकार सरकार सरकार जायनाका ते सुवाते आयक आयक आयक let I'm on my legs न्हू मातशें बस मरे मातशें बस थिंगा येदे व्हडली सुवात आहा हांव जाणा डिफेन्स एक्सपो येदे व्हडले तिंगा हें जाल्लें म्हाका खबर आहा सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा तिका कितें तरी बरें येवपा जाय हे सरकाराची प्रयत्न चालू आसा आतां तुका कितें जाय तें तूं म्हाका सांग तुजें सजेशन हांव घेतां आनी आमचो सरकार ट्राय रे फुडारात तेंच करपा तूं सांगता तें because we always take the opinion of the local M L A we give respect to the local elected representative so तूं सांग तुका कितें जाय आय आय टी इतलो बोवाळ जाता आय आय टी हाडया मरे साहेब आय आय टी हाडया मरे स्पीकर सर एक एक आमदार उभं राहता बसून बसून ऑफर करता not even a single tree is been मुगेले क्वेश्चन आले ऑन ट्रान्सफर ऑफ प्लॉट तिसरी हाय धाडल्या इट इज 8 लाख तुझो क्वेश्चन 8 लाख 1 लाख सुबेजा postpone postpone question number 8 C 8 C युरी आले माऊ See, this is the same question regarding uh, transfer of industrial you, plots. One, one you, you are, what is your opinion now? I will not ask. I will not ask. Since Since so much has been asked, I will not ask. One minute, re Baba. Oh. yeah. Let me answer him. No. Yeah. Why are you creating a confusion? ही शिस्त मातशें पाड्या रे हावजान बाबा अल्टॉन सांगता थिंगा आमच्या आय आय टी घालया म्हूण हेजे आदीं दुसरे दुसरे आमदार मुखार सत्ता घालया म्हणटा ती परिस्थिती मागीर कितें जाता तोच आमदार तिंगा सोन सपोर्ट करपाक शकना कित्याक स्थिती बदलता सो कितें सांगता चितून सांग तुकडे ताणपा जातले आणि जातले तिंगा स्पीकर सर स्पीकर सर आणि सांगचे हो कितें हाडूंक सोदता ते ताणी सांगले आतां बसून घ्या कोण मेळा भाऊजी ऑब्जेक्शन ना बाबा स्पीकर सर पोस्टपोन स्पीकर परिस्थिती बदलपाची काय इशू ना postpone postpone question number एट सी speaker sir, युरी आले ऐक मग मरे, ना ना. एक मिनिट ऐक ना ना एक टाइम कितला पळयत न्हय म्हजो एक question same half an hour question करतात आहा. ती म्हजें नुकसान ना Same question on transfer of industrial Yes. plots. I will not ask that, so I will just ask only one point. This is a serious issue that you are saying that there are irregularities happening. So both of our questions were postponed last time. So next time we are also going to put this. What I only want to point out is there are on se- several places, there are the names of original allottee and the name of transferee. I can place it or place your answer. All these places, the ones that are highlighted is the same name. Exactly the same name on both these places. So you, this is a serious, very serious issue. I think the chairman is also here, but he, you are saying that it is an autonomous body and things like that. So you please look at this very seriously. Yes. I already assured you I will look into it very seriously, not only seriously. Yes. Postpone question number 8C, Mr. Uriah Limo. Speaker, sir, star quest, uh, postpone question number 8C. 8C. <laughs> Heavyweight files. Yeah, answer is as per what is presented to the House. Yeah. Speaker, sir, uh, a question I, I had put it on 14 July. Now, Speaker sir, uh, going by my reply to LAQ under sub-question A, it is mentioned that there are 79 plus 8 operational units, of which 8 units are subleased. This is regarding to industrial units in the Kungolim industrial estate. There are 64 units which are non-operational and 14 plots available in the Kungolim Industrial Estate. Now to my sub-question B, your reply states that there are 30 orange categories, 22 green categories, 3 white categories and 6 red categories. Now these units total up to 61. This answer of yours exposes is that 26 operati operating units are not categorized by your department as per what answer you have given. Now to my reply sub-question C, you have given five annexures which are received by the Industries Department, Goa State Pollution Control Board, Foods and Drug Administration, Factory and Boilers, Fire and Emergency, of this, of to my reply, then again you go to sub-question D. These units and leases, the rents, rent mohadinga, rent pending. Now if you look at the house tax and water dues that are pending, that is an amount of about 1 crore 88 lakhs. And the amount of 18 lakhs is towards rent. Now this reply of yours says this is that the dues are up to November 2022. From when they are pending, it is not, you, you have not given in this answer. And pending dues of water supply is 3 crores 27, 27 lakhs. Other Speaker sir, my first question to the Honourable Minister is, with your replies, why, Speaker sir, these 26 units which are not categorized, do they, under what category do they fall? and why these units whose categories are mentioned, yeah, why are they, their category not mentioned in some, some of these uh, units? In your reply. Speaker, sir, uh, I think the answer is very clear. Orange, green, white, red. Some, these are categorized as per specifically which are polluting, non-polluting, all, all that uh, criteria is there. Those 26 units which we have said also are operating. I will give you the details uh, in a little uh, while. But I, uh, to my knowledge, those are those units which are uh, small units which uh, don't uh, cause any pollution. Speaker sir, what, what you are saying is that, see, it's very, we, I had asked of the operational units. Now, not causing pollution or not, that is not the unit. What I'm trying to say is, in your answer, you say 79 plus 8, and in the other answer, you say you have 61 units. That means it is clear that 26 units, why are these not categorized? They are not categorized, they, do, they have no category. Are you saying that these industries have no category speaker sir हे प्रश्न म्हाका दिसता स्पीकर सर आतां हे- हे उत्तर दिवपाक हे पोस्टपोन जाला स म्हयने फाटल्यान दिला and these agencies speaker sir this is a very serious matter because speaker sir आनी एक हांव मागता की मुखेलमंत्री मुख्यमंत्री आयकचे सीएम बाब सीएम बाब आयक मे हुं आय उलता म तुम्ही I I call the speaker sir speaker sir now why I am coming to this particular unit I'll tell you you can answer me you can take your time and answer speaker sir now there are about पंदरा स्टील प्लांट अशे आहाय आमगे इंडस्ट्री जेन्ना जेन्ना हिंगा गोंयां येयले अबावट फिफ्टीन इंडस्ट्रीज नाव हे इंडस्ट्रीज कित कोताय स्पीकर सर जे काल हांव उलयलो हावजान हांव हावजां कितें उलयलो की यॉल नीड टू जे जी एस टी कंपोनंटा एक व्हड स्कॅम जातलो now what these industries do they pick up scrap and sponge iron from Karnataka and they melted in these furnaces at around two hundred degrees Now, the thumb rule, this is important, एक metric ton जे steel or scrap aha. For that, you, to convert that into liquid metal, it is about 700 new units of electricity or power that is consumed. Now, currently, Speaker sir, this is a big scam that is happening in the steel plants. Very big sp- scam. They show about 1,000 units. हें कितें दाखोवन दिता स्पिकर सर तिनशी युनिटां जो स्टील क्रिएट जाता हो प्रोडक्शन जाता हेजो कांयच पत्ता ना this is sold in the black industry now The Honorable uh, Minister, I would like to ve- specify one particular industry, two in fact, that come, that is in your reply. One is Global Ispat and one is Shraddha Ispat. Now, these industries, because sir, for one month, I can give you the calculation. They are causing loss to the state exchequer of two to three crores per month. One industry, speaker sir. Yanka, aaj permission dila je pollution control board an je permission dila. They are going way beyond this pollution control board permission. Yeah, speaker sir, jenna ami. सांगता सांगता प्रश्न तुका तुका speaker sir one minute one minute one minute will allow me will me speaker sir पयलो तेणे प्रश्न आयिल्लो ते ट्वेंटी सिक्स शॉर्ट आहा ते आमी कशें वयता आमकां कॅटेगरायजेशन आमी करना industries department pollution control board करता तेणी जे कॅटेरा कॅटेगरायज केला खंयची खंयची कॅटेगरी खंयचे कलर ते प्रमाणे तुका रिप्लाय दिला बाकीचे तेणी कॅटेगरी दिवना It is only merely consent to operate. Some of them are also not operational. That I want to tell you. Now, listen. Next thing what he is uh, raised is multiple issues regarding uh, multiple departments. तो म्हणटा प्रोडक्शन तो सांगता ते प्रमाणे म्हाका समजणी मेळ्ळा ते production in black steel units are consuming power. Basically, they are consuming more power or not paying for the power as much consumed. This is a different issue altogether. As far as industries is concern आमचे लँड अलॉटमेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जाता कितें तें आतां पोल्युशनाचे कंट्रोल आसा yes we will ask them I will have a joint meeting and address the issues raise by you because it also involves आतां तूं सांगता तशें you are saying they are production black ब्लॅकान विकता if I understood right is it not Yeah. Sarko account na. So that is a different department altogether. No, I'll, I'll come. So there, there are so many issues. What is there? Industries department has to do. You please tell me. I will do yes, it. Yes. And yes, I will sir. go beyond also. Not that I am going to just wish away what you are saying. because sir, I, I, had, points. I had highlighted. I am as much concerned. Baba, I am on my legs. Let me finish. Then you say no. That same thing. What I am saying. If state is losing revenue as a consequence, yes, industries department will write to power department. We'll write to Pollution Control Board and uh, other departments, uh, Inspectorate of Factories and Boilers also are there. All are involved there. And if you look at the reply also, the report given by multiple departments. It's only that I produced the report. So you tell me specifically where we have to act. Certainly I will act. And you can come next time, as you said, you will come with the same thing. What improvement is there? Yes. Kunkolim Industrial Estate, if I may say so, I know South Goa people are very much concerned because of the pollution caused by them because of the waste, I'm telling, going for the waste, hazardous waste lying there, they were given consent to dig as per the norms of the central NERI and other agencies. They have dug. But what is actually happening to that then? One of the unit became sick, they left hazardous waste. We had to take it over, then get it transferred elsewhere. Part of it has happened, part of it has not happened. So what is to be done? We are seriously concerned. I will uh, give you more information the next time you raise the question. I think we would have already acted and seen that things are streamlined even further. But as you know, with the, there are more hazardous uh, units or uh, power guzzlers as they were called at one point of time at Kunkolim Industrial Estate which have caused pollution. It is a uh, known fact. Like that one of the factory, I think Nicomet also is there. Then uh, recently one of the other companies has been taken over by uh, Vedanta. So there is bound to be some uh, little improvement which we will press them to take the anti-pollution control measures. We are seized of the matter. Whatever we can do, we will do. What more is to be done, you please tell me. I will do it certainly. Speaker sir, I would like to tell the honorable minister, हांव उपकारी कित्याक जें म्हाका जाय आसलें क्लॅरिफिकेशन तें तेणें दिलें what is the point speaker sir is there is no nodal agency here now the industry industry industry minister says it goes on pollution control board. Pollution control board आमोनी सांगता it goes on factory and boilers. सद्या कितें जाता स्पिकर सर थिंगा आमगेले कुंकोळे जे जाता कालूय हांव उलयल्लो आनी मुखेलमंत्री हांवें मागलोलें थिंगा इतलें म्हाका दिसता इतलें सारकें पल्युशन जाता लोक मोताय थिंगा आनी हें सगळें जायन म्हाका दिसता ह्यो ज्यो पावर गजलर आय जे मिनिस्टरान सांगला सारकें सांगलां पोयरी ताणें म्हाका हें उत्तर दिल्लें अरे हेजेर एक्शन जावपाक जाय you was saying that your you are welcoming non polluting industries I also welcome non polluting industries but these but member member आयकता सो ना ना मुगे प्रश्न कितें आसा स्पीकर सर प्रश्न प्रश्न मुगेलो सिंपल आतां पयर एक आमी एक आमगेले एनवायरमेंट मिनिस्टराक एक जे मिनिस्ट्रीक ही orange fox steel private limited this this company and he was fast enough त्याला नोटीस काढल्या but it is still operating I think he show cause over production हे ओवर प्रोडक्शन जो स्टील जाता विदाऊट एनवारमेंट क्लिअरंस देटीम शोकॉज नोटीस आता लाखांनी कोट्यांनी तिंगा लॉस जाता स्टेट एक्सचेकराक तिंगा सारक्यो वे ब्रिज न्हय तिंगा काय मकॅनिजम ना सो हांव मागता म्हणजे- मंत्रीन मुखेल मुखेलमंत्रीन आमकां एक आश्वासन दिवपाक जाय बिकॉज जे तिंगा फिश मिल आहाय फिश मिल इतल्यो म्हाका दिसता इतलो वास येता तूं येचो तिंगा रातचो तुगेलो सारको बाऊजी कुंकोळकार तिंगेचो येचो आनी हांव येता तिंगा आतां बॉय जा तें बरें आहा सारको तुगेलो कुंकोळकार थिंगा रातचो इतलो वास येता you have to assure assurance लोक थिंगा म्हाका दिसता इतले ट्रस्ट जाता स्पिकर सर आनी this how will you tap this G S T loss I am telling you I will give you this this detail I will share with you it is in crores of rupees आनी हेजेर हे हे बॅन आनी हेजे एक्शन जावपाक जाय ह्यो इंडस्ट्री बंद जावपाक जाय हें म्हाका मुखेलमंत्रीन उत्तर दिचें स्पिकर सर भाऊजी म्हटल्यार म्हाका कालच्या कोण कोण भाऊजी म्हणटा e e म्हणजे e एक भाऊजी जिजो जाला जो ई डब्ल्यू सी कोटान गेला स्पीकर सर आमचोच भाऊजी भंडारे म्हणतात त्याने ई डब्ल्यू सी ताका म्हाका तो रिफर करताना म्हाका खबर ना आनी मॅडिकला एडमिशन स्पीकर सर कॉन्टर एक भाऊजी स्पीकर सर त्याने दोन गजाली सांगल्यो हो. एक जी एस टीच्या जी एस टी रे जो आहा तो लॉस जाता म्हणून हांवें ऑलरेडी कालूच इंस्ट्रक्शन दिलां आनी सगळ्यांचें इन्स्पेक्शन करपाक लायलां दुसरें तेणी पोल्युशनाचो विशय काडलो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या तेजी खास करून ह्यो पंदरा पंदरा वर्सां पयलीं फीश मील घातलेलो थंयसर आनी तांकां जो actually that plant what plant it is E T P plant two thousand ट्वेल्वाक आयिल्लें फिश मिल त्याच्या पयलीं fish you check two thousand twelve अकराच्या सरकारान ताका परमिशन दिला आयक म्हजें दोन हजार अकरांतल्या सरकारान ताका परमिशन दिला बारान एकूय परमिशन दिवंक ना काडून पळय कसले केसलें परमिशन फिश मिल घालपा खातीर started operating in two thousand twelve I can tell you बरोबर पोस्ट वेन वेन तुजें. सरकार आहलो तेन्ना स्टार्ट बरोबर तुजें. बाब राजन नायक आमदार आहलो बरोबर रे तुजें दोन हजार बारान सुरू जालां ऑपरेशन परमिशन तांकां दोन हजार अकरान मेळ्ळां म्हणून सांगलें तुका त्यांना कोण आशिल्लो पळय रे आय डी सी मिनिस्टर आणि हे ते सगळे तिथून वचना नाव आय डी सी मिनिस्टर कोण आणला त्यांनी थंय व्हरोन ती फिश मिल थंय घातल्या कुंकळचो आमदार तेन्ना खबर अरे हांव कळटा सर माग हांव मागता मुखेल मंत्री बाबा एक आमकां एक अश्युरन्स दी मरे तूं एक अश्युरन्स दी हांवें बराबर या नाजाल्या थिंगा सी तूं गेल्लो तूं गेल्लो इन्स्पेक्शनाक तूं गेल्लो एक ओरस हुने you had gone to the site speaker sir speaker sir speaker sir एक मिनिट मरे एक minute please I just intervene then you answer मुखेलमंत्री येयल्लो थिंगा जेन्ना हे पोल्युशना मिटींग जाता तेन्ना तेन्नाचो आमदारूय आहलो जाल ते मुखेलमंत्रीन सांगिल्लें एक्शन बी जातले मग सायेंसाचो तो पहिली आमदार आहा तो थिंग चाव घेऊन पिता इंडस्ट्रीयल युनिट वाले तो फोटो व्हायरल झाला मोडगो स्पीकर सर स्पीकर सर हांव तुका परत एकदा सांगता तुमी आरोप करता हांव परत एकदा सांगता तो बेश्टोच आरोप करता नाका जाल्लो तेजेर ओके स्पीकर सर तांचो ईटीपी जो ईटीपीच e मरे ETP e plant okay ETP e plant जो असा पळय न्ही तेन्नाय तेंचो इन्स्पेक्शन करपाक लायिल्लो त्यांचा वर्किंग करपाक लायलो थोडे जण डायरेक्टली उदक जे असा पण ते तें e ए टी पी प्लांटातल्यान फिल्टर न करता डायरेक्टली ते बोर मारला त्या बोरातल्यान सोडटाले बोरातल्यान ते सगळे फील केला तेन्ना तुका सांगता तीग जाणांचेर एक्शनूय जालें तेज्या वेळार आतां परत तेंच्यांनी परत सुरू केला आसतलें वास येवपाक जाताल्या परत एकदां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक वचून परत एकदां इन्स्पेक्शन करपाक आयज धाडले ते पळय जालें आनी परत जर तुका स्पेसिफिकली सांगता हांव ते डायरेक्टली बोर वेलान सोडटालें it is an water pollution आनी एअर पोल्युशन दोनूय जाताले थंयसर त्या खातीर परत एकदा तो ए टी पी प्लांट जो आसा पळय तो वर्कींग जावपाक जाय जाल्यारूच वॉटर पोल्युशन आनी एअर पोल्युशन जे आहा तेजेर कंट्रोल येतलो ओके जातले आज धाडलें इन्स्पेक्शन करपाक ना तो वास येयता मरे कितें जावपाक जाय न्हू स्पीकर सर आज इन्स्पेक्शन करपाक धाडले ईटीपी प्लांट जर त्यांचा चलना जर आसत जाल्यार टी ईटीपी प्लांट एक तर त्यांना बंद करपाक लायतले आमी टी ईटीपी प्लांट एक्टिवेट करपाक लायतले ते लॉस जात ते मातशे तो थिंग ते लॉस तेजेर ऍक्शन जात शंभर टक्के कांय कोण तान हिसाब ना थिंग सगळे अंदा कानून जाता शंबर टक्के जातले हॅलो शरीरा विचारपाचें आसा स्पीकर सर तो तो उलेले तेजे एक उत्तर दिता ताका तू तू पळय तुम्ही पळय सांगता न्ही आमी मातशे फाटीं गेल्यार मागीर कोण आमदार आसलो कितें आसलें तितून हांव वचना मागीर तें दुसरेंच जातलें we want to solve the issue आयक आयक आयक no we want to solve the issue okay let's not go in to that पूण हांव एक सांगपाक सोदतां एक इम्पॉर्टंट पॉयंट तुवें केलो there are no nodal officers in charge they should be a nodal agency if required हांव तुमकां मुद्दम सांगता we will amend the I D C act and make the area manager responsible to see that compliances are done in all industrial estate. Anta the authority konana, konus officer na. So I, if required, I will amend the IDC Act. We are already thinking about that. The muddam tumka sangta. So slowly you'll see that all these shortcomings, streamlining will be done. Te karta ami. Ashi time nilo. Yes, thank Postpone you. Postpone question number three. 3A, Yuria Lemon. Sir हे क्वेश्चन जे म्हाका दिसता डिस्कशन जाल्लें I same it is a regarding to industry so I will not ask it yes start question number one A one sheet Chet. I I to ask question number one A उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा स्पीकर सर मय मतदारसंघाच्या वन मावळग्या कुडचिरे ह्या पंचायतीन दोन हजार पंधरान G C N Goa cricket असोसिएशनान दोन लाख त्र्याण्णव हजार स्क्वेअर मिटर जागा विकती घेतलेली आणि हेजो हेतू आसलो एक थंय बरो इंटरनॅशनल स्टेडियम बांदपाचो तर हांव मान्य मुख्य मंत्र्याक विचारूंक सोदतां हेजेर कितें जालां हेजो स्टेटस कितें आसा हो पयलो प्रश्न जेन्ना दोन लाख त्र्याण्णव हजार स्क्वेअर मिटर जागा घेतली तेन्ना त्या एरियेन साठ हजार स्क्वेअर मिटर जागा ही सेटलमेंट झोन आसली आणि बाकीची ऑर्चिड आसली तर माझा दुसरो प्रश्न असा आहा की ती बाकीची जागा कन्वर्शनाक घेतल्या काय ना हो दुसरो प्रश्न तिसरो प्रश्न म्हाका असो सांगपाचो आहा स्पिकर सर हो जो स्टेडियम असा एक एक आदरणीय मेंबर ऑफ स्पीकर सर माननीय आमदारान जो प्रश्न विचारलेला आसा तो मावळिंगेच्या जी सी एन जी लँड एक्विशन जी केल्ली आसा त्या संदर्भात विचारलेलो आसा सरकार अजून पर्यंत ह्या जमनी थंय स्टेडियम येतलो ना येतलो हे अजून पर्यंत तशें कांय डिसिजन आमी घेवना पूण आमी डेफिनेटली जी सीक बरयतले की बाबा ती आनी आमची जी टॅक्निकल टीम जी आसा किंवा जे स्पोर्ट्स मळाचेर जे तज्ञ जे आसात तांकां घेवन एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट पयलू जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आमदाराक एश्युरन्सूय दिवपाक सोदतां त्या वेळाचेर तें डेलिगेशन जेन्ना वतलें त्या वेळाचेर तुमकांय हांव पार्ट ऑफ मेंबर म्हणून घेता आनी डेफिनेटली म्हाकाय खबर आसा जी आजची खंत व्यक्त जी केल्ली आसा आदरणीय आमच्या मेंबरान आज गोंयांत इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाची नितांत गरज आसा आणि जेदे वेळाचेर हांवें ही ह्या खात्याची जबाबदारी घेतिल्ली आसा त्या वेळाचे पासून हांवूय खूप प्रयत्न करत करता आणि डेफिनेटली ह्या विषयी संदर्भात डायरेक्टली ती अजूनपर्यंत आमच्या सरकाराच्या ताब्यात ना मग डेफिनेटली ताजो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पळल्यानंतर आणि जावपाक शकता ना जावपाक शकता ह्या दृष्टिकोनातल्या आमकां एन्टायर गोंयचो विचार करपाक हो, हो, हो. जाय आणि त्या दृष्टिकोनातल्या आम्ही पॉझिटिव्हली विचार करतलो असे एक आश्वासन हांव ह्या संदर्भात आदरणीय आमदाराक दिता स्पीकर सर ही जागा जी आसा दोन लाख त्र्याण्णव हजार स्क्वेअर मिटर जागा एकाच जाग्याचेर आसाप हे एक महत्वाची गोष्ट आसा आनी ह्या जागेन ही जागा अशी प्लेन जागा आसा ज्या जाग्यार एक प्रोजेक्ट हाडपाक इजी पडटले त्या जाग्यार फॉरेस्ट सुद्दां ना तर अशी जागा इंटरनॅशनल स्टेडियम बांदपाक एकदम सुविस्कर आसा अशें म्हाका दिसता ह्या जागेन जर इंटरनॅशनल स्टेडियम जालो जाल्यार बिचोले तालुक्यांत तशेंच बार्देस आणि पेडणे तालुक्यात या तिनूय तालुक्यांक हेजो फायदो जातलो हेंय म्हाका सांगान दिसता स्पीकर सर ह्या स्टेडियमाक लागून त्यांना बायपास रस्तो एक प्लॅन केल्लो रिजनल प्लॅनाचेर तो मार्ग जाल्लो आसा ते बी म्हाका हांगासर सभागृहान सांगपाक सोदता हांव की कोलवाळ पासून ते दिवचल पर्यंत हो जर रस्तो जालो जो रिजनल प्लॅनाचेर मार्ग जाल्लो आसा तो जर जालो जाल्यार इब्रामपूर चांदेल हांगासून जो रस्तो सुरू जातलो ह्या भागांसून सगळी डेव्हलपमेंट जर जायत जाल्यार मोपा पासून ते बिचोले पावपाक खाली वीस किलोमिटराच्या अंतराचेर हो स्टेडियम आसतलो आनी ही सगळी जागा जेन्ना डेव्हलप जातली तेन्ना ह्या पेडणे तालुक्या पासून ते दिवचले आनी सत्तरी तालुक्यांक ह्या सगळ्या भागांक हेजो फायदो जातलो एम्प्लॉयमेंट खूब जातले जनरेट तशेंच ही सगळी एरिया डेव्हलप जावपाचो चान्सीस आसा म्हणून हांव स्पीकर सर सभागराकडे विनंती करता की हो जो stadium international stadium G C N ही जागा जी घेतलेली असा हो स्टेडियम बिचोले म्हणजे मय मतदारसंघात जावचो अशी एक विनंती करता स्पीकर सर आमदारान व्यवस्थित एक्सप्लेन केले तो कित्याक गरज असा कित्याक जावचो हा एक उलटो प्रश्न ताका विचारता फक्त तुजे स्थानिक लोक थंय विरोध करू येवचे ना न्हू तेजी काळजी पहिली घेवपाक जाय स्थानिक आमदारान कितें जाता प्रत्येक कडेन प्रोजेक्ट करपाक गेल्यार तो जातलो ना जातलो मागीर तो विशय जी सी एचो ग्रावंड आसा जी सी एक जी सी एक सांगून ताज्या उपरांत G C A will take the decision in consult with the government that will see पण हांव परत फक्त इतक्याच खातीर कित्याक म्हणटा खंयचोय प्रोजेक्ट येयलो काय ना स्थानीक ताका विरोध करपा खातीर उबे रावता त्या ती ह्याय जागेच्या बाबतींत तशें जावचें ना हाजी काळजी म्हाका दिसता तुका पयलीं घेवची पडपाक जाय नाजाल्यार जागो जी सी एन ऑलरेडी विकत घेतला तेंच्यांनी बाकीची सगळी तयारी केल्ली हाज्या पयलीं म्हाका दिसता स्थानिकांचो विरोध जाला म्हणूनच मागीर ते शिफ्टींग बीन कितें तरी जालां त्याती ती तुवें as a local M L A म्हणून हो एश्युरन्सूय दिवचो पडटलो हावजाक थंयसर जर कितेंय जालें जाल्यार आपूण फर्मली सरकाराच्या बरोबर तो ग्रावंड करपा खातीर हांव तेजे एश्युरन्सूय दिवपाक जाय कारण फाल्यां सकाळी प्रोजेक्ट सरकारान तांकां सांगून जर हाडलो आनी परत ते विरोध जाता म्हणून ना आतां ना म्हटलें हें जावचें ना बिकॉज सर ही जागा अशी असा ज्या जाग्यार लोकेलिटी ना म्हणटकूच जरी कोणी तरी विरोध करपाचो जर प्रयत्न केलो हांव फुल्ली एश्युरन्स दिता सरकाराक की हांव हो प्रोजेक्ट फुडें घेवपाक लागून सरकारा बरोबर आसतलो आदरणीय आमदारान जे एश्युरन्स ते दिल्ले आसात त्याच प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे सांगिल्ले आसात पूण आमकांय दिसता की गोंय सरकार एन्टायर गोवा जो आसा तो डेव्हलप जावचो एक ठराविक तालुको किंवा ठराविक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलप जावं हे आमचे ध्येय नाही पण entire Goa irrespective of the opposition असो किंवा बाकीचो हो तो तुजो म्हजो तुजो असताना आम्ही एन्टायर गोयचे दृष्टिकोनातल्यान विचार करतले आणि पॉझिटिव्हली ह्या दृष्टिकोनातल्यान आम्ही पावलं मारतात असे एक एश्युरन्स म्हणजे ह्या वेळाचेर आदरणीय आमदाराक असो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू सांगपा जाय हे अश्युरन्स एको एकूच फिफा वर्ल्ड कप जाल्लो त्या टायमार ग्रावंड रेनोवेट करपा आसलें गेले त्या असेंब्लीन तेणें म्हाका एक अश्युरन्स दिल्लें की कुंकोळेचो ग्रावंड रेनोवेट जातलो म्हूण आनी ते टेंडरूय जालो मागीर कॅन्सील जालो आमगे कित्याक तो विशय मागीर तुका उत्तर दिता बसून घे संबंध येस मावळिंगेचो विशय आसा वन मावळींगे जावंक जाय जर जी धारगळे जागा आसा ग्रावंडाक दिल्ल्या तिची टॉपोग्राफी पळशी जाल्यार तो एक डोंगर असा वेरेज आमची वन मावळेची जागा खूप प्लेन असा आमच्या तालुक्यान एकूय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना आमच्या भुरग्यांक इतले आमचे भुरगे रणजी ट्रॉफीक बी ह्या फावटी तीग जाण जाल्यात ते बाबडे म्हापशा पणजे वता तांचो टायम कितलो वता कॉस्ट वता सेकेंडली म्हाका शुअर खबर आसा जेन्ना ती जी सी एन जागा घेतली सगळो अभ्यास करूनच ती जागा घेतली सो प्रेमेंद्रा बरोबर हांवूय बरोबर आसतलो कित्याक म्हज्या बॉर्डरीक आसा आनी तो ग्रावंड आमकां आश्वासन दिवंक जाय जाय सरूय आसा सीएम सरूय आसा सो आमच्या बिचोल्यान तो ग्रावंड जावपा जाय आश्वासन दिले न्ही तुमकां हय दिलें दिले न्ही आ. प्रवीण आलेकर सा- तेजो स्टेटस आतां कितें तो सांगचो कित्याक हे ऑलरेडी थंयसर फावंडेशन स्टोन बी घालपाचो आसलो आं टॅक्सीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलेत पण जी सी एचे डी सी ए ऑलरेडी थिंगासर ग्राउंड दारगळे सँक्शन जाल्लो आनी ते ऑलरेडी थिंगा फाउंडेशन घालपाक आसले त्याचा स्टेटस किती आता तसं सांगतो सर आदरणीय आमदारान जो प्रश्न जो केल्लो आसा रिगार्डिंग द जिशे संदर्भात त्याचे तात्पुरते उत्तर म्हजे कडेन सद्या तरी हांगसर ना पण डेफिनेटली जिसेक आमी विचारले नंतर तुमकां आमी कम्युनिकेट करपाक शकतले Shri Viresh Borkar L Q number two B two B two B call केला कसं काय कॉल केला आम्ही कॉल केला आन्सर छापिल्ल्या प्रमाणे स्पीकर सर जो टुरिजम डिपार्टमेंटान आन्सर दिल्लो आसा तितून ज्यो केसीस लॉज केल्ल्यो आसा त्यो फक्त सत्तर आसा जे टॉन्टिंग जाता आयज तुमी पळयता आसतले आमच्या बीच लायनीचेर टुरिजम सामकें लो जाल्ले आसा कोणूय येता थंय कितेंय विकता आनी हे मिनिस्टराकूय पयलू सांगलेलें पण जेन्ना रिप्लाय येयल्या ह्या रिप्लायान फक्त सेव्हन्टी म्हटल्यार सत्तरूच केसी लॉज जाल्ल्यो आसा बूक जाल्ल्यो आसा आनी तांकां फायन पडलेल्यो आसा आनी ते फायनीन बसून जी नांवां तुमी पळयता आसतले मंजुनाथ चन्नप्पा मागीर नारायण चौहान मागीर आमचो सुभाष सुभाष चौधरी असली नांवां आसा आनी कोण लमाणी आसा कोण वो आसा निजाम खान आसा सो हे जे नांवां आसा आनी चडशे कालांगूटचे मॅक्सिमम जो कालांगूटचे दिसता म्हाका म्हाका खबर ना एम एल ए ना हांगा कालांगूटचो पूण मॅक्सिमम कालांगूटचेच आसा आनी हे जे नांवां लॉज केल्या फक्त सत्तर जाणांक म्हटल्यार आख्खे गोंयभरान इतले आतां आमी डिटेल मागल्यात तर पण सत्तरूच जाणांनी हें केला आमी जे व्हिडिओज काढतात कंटिन्युअसली व्हिडिओज कितलेशे येतात वचोन विचार पळयल्यार हे चालूच असा कंटिन्युअस चालू असा मिनिस्टर मिनिस्टर म्हणटा की लॅटर करता माझो एक पॉयंटेड क्वेश्चन असा तो म्हणजे मिनिस्टराक की फक्त सत्तरूच केसी कश्यो जाल्यो आनीक केसी बूक जावंक ना कित्याक लागून हांव नको कितें कोणाचें कितें सेटींग आसा कितें आसा तें म्हूण केसीस फक्त सत्तर आख्खे गोंयभरान हें चालूच आसा आनी ह्या ह्या बाबतीन खंय ना खंय ट्युरिजम काबार जाता खंय ना खंय ट्युरिजम ड्रॉप जाता मिनिस्टर रिप्लाय दिवचे स्पीकर सर आमच्या आमदारान काढला तो प्रश्न खूप व्हॅलिड असा कोणगुटे मतदारसंघान ना जाल्यार बोगमालो बाकीचे पळयात वेरेवर we have particular tourist wardens त्रेचाळीस वॉर्डन आसात total throughout a beach belt त्या वॉर्डनाचें काम आसता आमकां जाता तें बीच क्लीन दवरप असले आसा जाल्यार पुलीस रिपोर्ट करप report to the tourist police tourist police speaker sir थोडे शॉर्ट स्टाफ आशिले मुख्यमंत्र्या कडेन घेतले he is promised in the coming season he will give a the relevant police staff base sixty two police staff आसा फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ एकशे चार किलोमीटर मॅन करपाक जेन्ना असले कितेंय विषय जातात आमच्या नजरेक जेन्ना येतात तेन्ना आमी इमिजिएटली हाजेर एक्शन घेवन वी टेक दॅट म्हणटा प्रिवेंटिव आता स्पीकर सर आमच्याकडे Goa tourist places protection and maintenance act two thousand one असा हो एक्टाच्या अंडर आम्ही पयर प्रोमोलगेट केली ऑर्डर कित्याक जेन्ना हो विशय येतालो जेन्ना एक्शन जायना आम्ही आमी section one eighty eight of I P C हो पावर पुलिसेक दिलो की फक्त तांकां फायन लावची न्ही तांकां डिटेन करचें म्हणून आतां प्रश्न पडटा स्पिकर सर जो आमचो आमदार सोशल मिडियाचेर वचून जे परत परत काडटा आमकां इन्फॉर्म केले जाल्यार we are also ready to act आमी हांगा very clearly integrated beach management policy हाडटा आसतना we want clean beaches we want quality tourist आनी बरे लोक येतले जाल्यार बरे बीच जाय ताज्या खातीर टुरिझम जेन्ना मेन बॅकबोन आसा सगळ्यांनी बरोबर काम करपाची गरज आसा हॉकर खंय आसा बाकीचे कितें आसा स्पिकर सर टायम सोंपेल आसा टायम टायम सोंपेल आसा स्पिकर सर टायम सोंपलो speaker speaker sir zero zero mention दोनूच मिनटां Sri Krishna Sarkar. Fear and anxiety in the mind of people of Vasco due to the large number of illegal water sports activity being carried out on Baina Beach, thereby endangering the lives of locals and tourists alike. Sir, म्हाका मुद्दम मंत्र्याच्या निर्देशाक हाडून दिवपा सोदता की आज बायणा बीच हो तुका टुरिजम मेन्शन Sir, बस सर थंय activity जी एक्टिविटी चालू आसा वॉटर स्पोर्ट्साची सो ही आन्सरींग सो ती ती सर आज खंय तरी एकदम इल्लिगली चल्ल्या खुबश्यो पयर एक बोट बुडपाची बुडपाची उरली एक बोट बुडली एक बोट पॅसेंजरांक ओवरलोड घेवन वताली ती ओवरलोड बोट ड्रिफ्ट जाली तांचे मोटर बंद जाले आनी ती खंय तरी सी आय एस एफान ओडून धक्याक हाडची पडली तातूंत भितर स धाकटी भुरगीं आशिल्ली सर म्हाका इतलेंच विचारान दिसता की आमी खंयचो एक ट्रेजडी जावपाक रावतात काय कितें ह्यो दोन कंप्लेनी आसा हांव मंत्र्याच्या मंत्र्या कडेन दिता दोन कंप्लेनी ज्यो आसा मंत्र्यान म्हाका मातशें ताजेर एक आश्वासन दिवचें सर मंत्री हांगाच आसा इन ब्रीफ तुमी दिवचें लायब्ररी कमिटी आसा सर आमच्या वास्कोच्या आमदारांनी टॉपिक काडल्या खूप रिलेवंट आणि खूप इम्पॉर्टंट असा टुरिझम खातं घेतिल्ल्या वॉटर स्पोर्ट्स पॉलिसी इनॅक्ट करपाक काल विजय युरी कावेलोसी आणि कितें हें चालूच आसता इ रेग्युलेटेड वॉटर स्पोर्ट जे चालू आसा जंय परमिशनां ना जी नोटिफाय केल्ली एरिया ना आनी जंय क्यू सिस्टम ना जातूंतल्यान हायकोर्टान आमकां डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी तें जायना म्हणून आमकां कंटेन्ट आमचेर घाल्लें आज जेन्ना आमी रेग्युलेट करूंक सोदता तेन्ना we need every stakeholder to participate आमी कितें सांगलां एरिया नोटिफाय करया थंय क्यू सिस्टम घालया क्यू सिस्टमाच्या आदाराचेर सगळ्यांक येवनी क्यू सिस्टमान ऑपरेट जावनी जे बोर्ड घेतले तेय जोडटले तांकां सिस्टमूय बरी चलतली ट्युरिस्टाकूय बरी एक्सपिरियन्स येतली एकटो कोण त्रिश्टी म्हणपाक लागलो दुसरो कोण म्हणपाक लागलो कॉर्पोरेटायज करता तिसरो म्हणटा लागलो आपले पयशे खाता चवथो म्हणटा जेल टू पर्संट काडटा स्पीकर सर हायकोर्टा प्रमाणे we are going by the high court direction जे कंटेम झाले वी आर डुईंग रेग्युलेशन आतां ना स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट हजेर येता बायणा जे झाला आणि वास्को बोगमालो जे झाला आमचो मंत्री इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ते टॉपिक घालता इरेग्युलेटेड वॉटर स्पोर्ट चालू असा जंय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान ऑलरेडी परमिशन दिलें टुरिजमान एनओसी दिवना आणि नोटिफाय एरिया ना आणि चलना ही जी बोट असा, तातून ही केरलाच्यान आयिल्ली बोट केरलाची आयली बोट आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन मागला हातून ओनर कोण काय म्हणून म्हाका कळिल्ले प्रमाणे एक owner related to one of the captain of ports people only म्हणून पूण हा परमिशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दिला काय ना हाजेर अजून आमकां क्लॅरिटी ना टुरिजमान एनओसी दिल्ली ना शेवटी स्पिकर सर हे सगळे येता टुरिजमाचेर so we are also very clear मुख्यमंत्री ऑलरेडी मांडला की हाज्या फुडें टुरिजम एक्टिविटीजाक टुरिजम एनओसी मेळ्या शिवाय सीओपीन कांयच परमिशन दिवचें न्हय म्हणून आणि जो रिपोर्ट बसून बसून एकूच सांगता ह्यो दोन कंप्लेनी आसा बसून घेयात त्यो स्कुबा डायव्हिंग आणि पॅरासेलिंग बंद करचे मंत्र्या कडेन दिता ते बसून घेयात आजूच आजूच आजूच धाडटा कोणाक तरी आज नाल्या फाल्यां भितर we will stop those activities एक एक लक्षांत झिरो झिरोवर मेन्शन जेन्ना करता म्हणजे म्हणजे म्हणजे स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण दिवपाची आवश्यकता ना डिबेट कशें करता करपाची प्रयत्न करता श्री बाजू काडपाची गरज त्यामुळे नेक्स्ट बिरेश बोरकर बिरेश बोरकर आणि आणि कोणाचे सांगा आणि कोणाचे सांगूकच ना हांवें आमच्या बायणाचे सांगला ऑल्सो स्पीकर सर समथिंग इल्ली speaker sir fear and anxiety in the minds of librarian Goa, uh, Goa school librarians who are on contract basis for the past uh, six years and get, uh, get a salary of 14,000 rupees have, uh, have still not received any increment, neither uh, there is a continuity in receiving their normal monthly salary. Some have uh, even received their salary after a period of one year. I call upon the Minister of Art and Culture to kindly look into the, this issue. no, yes. Trikru Silva. Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of fishing community venturing into the sea at Kudbonam Harbour. At a repeated appeal for retaining wall is given a deaf ear. Is the government serious about constructing it? If yes, then can the government give assurance that it will complete the retaining wall before the onset of monsoon 2023? Speaker, sir, हो एक इश्यू आहा लास्ट थर्टी इयर्स आनी हिंग एक व्हडलो प्रॉब्लम आहा तो प्रोजेक्टाक दोन डिपार्टमेंट लागतात आनी दोन्ही डिपार्टमेंटांक गेलो जाल्यार फिशरीज म्हणटा पोर्टाचे तेंचे काम काम आहा पोर्ट म्हणटा तेजे काम आहा आतां हिंग पासून हांवें क्वेश्चन घातले ते हिंग पासून तें कन्फ्युजन हांवें पोर्टाक घातलें तें रिटेनींग वॉल म्हणटा फिशरीज म्हणटा तें ट्रेनिंग वॉल सो हें कन्फ्युजन काबार करपाक हांव मागता एक आय सी एमा लागीन आनी फिशरीज मिनिस्टर दोगां हिंगाच आहाय म्हाका एक एश्युरंस दियाय दोगांय कंबायन जावन हो प्रोजेक्ट एक ट्रेनींग वॉल रिट्रेनींग वॉल आहा तें मातशें हे सिजनाक कंप्लीट जातलें म्हणून ना जाल्यार जेन्ना fishing season fishing season start जाता तेन्नाच बॉड जाता तेन्ना एश्युरंस मेळटा सो सो हांव मागतालो म्हाका एक एक एश्युरंस दिल्लो जाल्यार फिशरीज आनी portal minister noted yes Vijay Sardesai Because, sir fear and anxiety in the minds of uh, people due to lack of skilled music teachers under the Art and Culture Department in the state. Speaker sir सरकारान ऑगस्ट दोन हजार एकोणिसान इंटरव्ह्यू घेतले म्युझिक ट्रेनर आणि एकॉम्पेनिस्टाक एकशे णव candidate music trainer interview appear जाले वन नायन्टी नायन एकॉम्पेनिस्ट म्हणून अपियर जाले आनी कॅटेगरीज आशिल्ली vocal tabla guitar piano harmonium कॅन्डिडेटांचे मार्क मॅनिप्युलेट केले मार्क जे हाय पडल्या ज्यांनी जे हाय मार्क दिले त्यांचे मार्क देंवयले जे ओबीसी आहा तांकां जनरल कॅटेगरीन घाले जे कोणाचे लो मार्क आहात तांचे वाडयले म्हजे कडेन सगळे फिगर्स आहा ऑनरेबल मुख्यमंत्री सगळे फिगर्स दाखयता स्पिकर सर जालां तें अशें की फी इंटरव्यू फेल जाल्ले मनीस आज म्युझिक टिचर म्हणून येवपाचें आहा म्हणल्यार recruit failures will be teaching our new generation फाल्यां जे म्युजीक शिकपाचें आहा तें फेल जाल्ल्या लोकांक म्युजीक टिचर म्हणून घालतले म्हळ्यार आमचें फुडलें सगळें सपाट वायलीन पियानो जे कोण शिकल्या बरे टॉप जाल्या तांकां घेवंकूच ना ड्रॉप करून उडयलें वायलीन पियानो म्हणटा इजी न्ही तें requires lot of sacrifice to study and to reach a position speaker sir हातून एक घोटाळो आहा मुखेलमंत्री सिरियस आसूंक जाय आनी हांव हांव I am putting all the marks marks which were given initially and subsequently which have been increased to throughout people. I'll give you a case. एक मिलिंद विष्णुदास परब म्हूण आहा ताका थर्टी एट मार्क्स पडिल्ले इंटरव्यून म्युझिक ट्रेनर म्हणून फिफ्टींथ हायस्ट आशिल्लो ताजे मार्क वाडयले आनी एटी टू केले आनी सेकंड हायस्ट केलो आनी तबला कॅटेगरीन ताका लायलो Omkar Anand Parab forty seven mark पडिल्ले वोकल ट्रेनर म्हणून नायन्थ हायस्ट आशिल्लो फॉर्टी नायन्थ हायस्ट आशिल्लो ताका मार्क भरले सेवन्टी नायन पॉयंट फायव केले आनी नायन्थ हायस्ट करून ताका सेकंड हायस्ट करून ताका भितर घेतलो सो अशे स्पीकर सर भरमसाट कन्फ्युजन आहा हातूंत इन म्युजीक ट्रेनर एन कंपनीज पोझिशनाचेर मुखेलमंत्र्यान नेक्स्ट टायम नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक हाजेर सोक्षमोक्ष लावची next eh, Chandrakant Shette fear and anxiety in the mind of people of Bicholim. Time and again, the public water supply is disrupted for unknown reason. The people of my constituency are always worried as the water supply stops uninformed. For the last three days, the water supply at Bicholim, both city and village area, has been erratic. Wants the PWD minister to personally look into this matter as this is of serious concern. Yes, next, Srivanji Vegas. Here an anxiety in the minds of 90 plus Goan postmen who are working in the post for so many years and the center is not delinking Goa postal region from the Maharashtra circle due to which the Goan postmen will lose their job by end of this year 2023 and no more Goans will get employment opportunities with India Post. Presently, there is a small reservation for Goans in the Maharashtra region and Goans don't get jobs since Marathi is compulsory and just 1% Goans who apply get selected. What? October 2019, I think Chief Minister an ek assurance dili thenga that he will uh, talk to the central government and he will try to talk to the communication minister and get this de-linked. October 2019 specific ली ऑलमोस्ट नाव three and half four years जाली अजून तेंगे ते डिलिंग जावंक ना they are all getting worried speaker sir हांव जस्ट कळपाक जाय म्हणून सांगता ताज्या पयलीं हांवें पोस्टल आनी रेल्वेक हांकां दोगांयकूय रायटिंगान बरयला गोवा रिजनान भरता पळय न्ही म्हणजे आतां तेणी झिरो ऑर मेन्शन काडला म्हणून न्ही तर ऑलरेडी रायटिंगान बरयला हांवें गोवा रिजना खातीर पयलीं मराठी आनी कोंकणी ह्यो दोनूय लँग्वेजी आसा त्यो गोवा रिजना खातीर स्पेसिफीक कोंकणी कन्सिडर करची हें रायटअपान बरयलां for the railway for the postal आनी हांव म्हाजें ऑफिस फॉलोअपूय करता इन लाँग रन ते फक्त कोंकणी जर जाल्यार गोवा रिजना खातीर जाल्यार तांकां तो फायदो मेळटलो आमकां सर संकल्प ऑक्टोबर टू थावजंड नायन्टीना बरयल्लें तुवें आतां ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जाली बट अजून एक्झिक्यूट जायना triggers a fear and anxiety in the minds of the taxi operator at Murmagoa port, as there is apprehension of operation of water taxi by one Miss Vijay Marine Services at the cruise terminal of Murmagoa port. The local taxi operators are worried about their livelihood as they are fully depending on the taxi business at Murmagoa port. Has the government given any permission to Miss Vijay Marine Service for any other firm to operate auto taxi at Murmogawa port. I appeal to the government to kindly look into the matter urgently to safeguard the interest of a local taxi operator at Murmogawa port who can who earn their daily bread on taxi business. Sir, तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता हो एक नवी विशय थंय येयलेलो आसा पोर्टान आमच्या वॉटर टॅक्सी म्हणून आतां ही वॉटर टॅक्सी परमिशन आमच्या गोवोरमेंटान दिला काय म्हणून थंयसर एक हे जाल्लेलें आसा फुडले जी क्रूज येतले थंयसर थंय वॉटर टॅक्सी स्टार्ट जातले जे बिझनेस थंयसर टॅक्सी टॅक्सीवाले करताले ते वॉटर टॅक्सीसून ते पॅसेंजराक घेऊन वयतले सो हे पोर्ट्स मिनिस्टराक तशें टुरिजम मिनिस्टराक हांव विचारपाक सोदता की हेंचें परमिशन आमच्या गोवोरमेंटान ताका कोणाक दिलां हे वॉटर टॅक्सी म्हणून ऑपरेट करपाक Vijay marine services yes because विषय विशय मांडला तो noted we will just find out what exactly yes yes पुढे पुढे पुढे होतूया सभागृहासमोर काय अभि अभिनंदनाचे ठराव असतात हे सभागृह दोन हजार बावी दोन हजार वीस बावीस या वर्षा गुजरात हांगा जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळात विजी निंबाळकर हांकां जिमनास्टीक जिमनास्टिकांत कांस्य पदक जिखपा खातीर तशेंच पुष्पेंद्र राठी हांकां बॉक्सिंगांत कांस्य पदक जिखपा खातीर तशेंच युक्ता सतरकर हांकां मल्लखामात कांस्य पदक जिखपा खातीर वा श्रुती बांदोडकर हांगा जलतरण कांस्य पदक जिखपा खातीर दोनशे मिटर इंडिविज्युअली पेरन पेरेरा हांकां आनी राम धामस्कर हांकां बीच हॉलीबॉल कांस्य पदक जिखपा खातीर परबी भेटयता तशेंच कला अकादमी पंचावन्नावी मराठी नाट्य मराठी नाट्य स्पर्धा दोन हजार बावीस तेवीस अ गट हांगा पहिले बक्षीस नागेश महालक्ष्मी प्रासादिक नाट्य समाज नाही एक पहिले बक्षीस इनफिल नेशन रसरंग उगवे हंगा पहिले प्रायज बक्षीस पावो जाता दुसरे बक्षीस दुसरे बक्षीस एक एक रिकामी बाजू या नागेशी महालक्ष्मी प्रसादिक नाट्य मंडळ बांदोडा हांकां फाव जाता कला अकादमी गोवा त्रेपन्नावी मराठी नाट्यस्पर्धा ब गट दोन हजार बावीस व तेवीस पहिले बक्षीस कॉन्शियस दुर्वा थिएटर्स करमळी तिसवाडी अंका फावो जातात तशेंच दुसरें बक्षीस श्रीमान योगी ओम कला सृष्टी बांदोडा अंका फावो जातात तसेच राजीव गांधी कला मंदिर आयोजित ऐतिहासिक नाट्य स्पर्धा महिला संगीत नाट्य स्पर्धा विजेत्या स्पर्धांचे आम्ही आम्ही अभिनंदन करतात ऐतिहासिक नाट्यस्पर्धेक Ravalnath unity sports club Tarvale Pedne Goa नाटक श्री श्रीची इच्छा पहिले बक्षीस तशें ओम कलाश्रेष्ठी बांदोडा श्रीमान योगी हांकां दुसरें बक्षीस फावो जाता तशेंच महिला संगीत नाट्य स्पर्धेंत प्रथम बक्षीस श्री अहम देवयानी ह्या ओम कलाश्रेष्ठी बांदोडा हांकां फावो जाता तशेंच द्वितीय संगीत एकच प्याला अभिनव कला थिएटर्स पेडणे हांकां फावो जाता हे सभागृह एकमतान श्रीमती जयंती नायक हांकां तेंच्या तिची काणी ह्या कोंकणी पुस्तकाक दोन हजार बावीस वर्सांचो नामनेचो बिमला बी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार मेळिल्ल्या खातीर परबी भेटयता हे सभागृह एकमतान बाब माणिकराव गावणेकर हांकां कोंकणी भाशा भाशेच्या योगदाना खातीर आणि साक्षरता चळवळी खातीर दोन हजार बावीस वर्सांचो नामनेचो बिमला श्री विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी प्र- अ, सन्मान पुरस्कार खातीर तांकां परबी भेटयता पेपर्स बिलेट मुख्यमंत्री Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Second, uh, Mavin Guzino Panjat uh, Minister. Yes, sir. I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Yes, okay. Calling attentions, Sri Carlos Pereira. Honourable Speaker, I beg to call the attention of the Honourable Minister for Public Works to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people of Ponole, Kalvi, Karana, Olali, Pomburpa and Ekushi in Aldona constituency on account of irregular water supply on a daily basis and sometimes no proper pressure and hence people have to go often for several days without water supply, with situation being worse in the summer. The steps the government intends to undertake in the matter and the time frame within which such situation will be resolved. Just before the Honourable Minister replies, I'll just make a small uh, statement. We had a 110 mm pipe, which was replaced by 150 mm pipe. Water goes to Lankadain tank. That tank uh, gets filled, it takes about 21 hours sometimes for filling the tank because we are not having proper pressure of water coming in the pipe. And then people don't get water. If it has to be released, the people on the heights don't get the water. So what can be done in this? I have given land. I want yes. to also mention one thing. In my own place at Korzwe, my father gave land for PWD. A tank was built, inaugurated, but it's not being used. So what can be done? Minister. <coughs> Water supply to Ponole, Kalvi, Corona, Olilem, Pomrupa, Ekoshi, in Aldona constituency is supplied water from a 350 mm dia from Asnora water treatment plant. 350, not 110. Due to stoppage of raw water from Tilari water supply scheme, there was drop of 20% in production of treated water resulting in shortage of entire Bangladesh taluka in general and some localities of Aldona constituency in particular which are at the tail end of the water distribution system. The peak demand of Aldona constituency is 12 MLD. Any peak demand is calculated on the per capita requirement of inhabited population. When the raw water from Tilari was available, nearly 12.6 MLD treated water was supplied to Aldona constituency on average, and supply timing used to range from 5 hours to 10 hours per day, depending on the topography of the locality. However, during the period from 10 November 22 till end of December 22, when Tilari raw water supply was closed, the quantity of treated water supplied to Aldona constituency was at the rate of 7 to 9 MLD on an average. And to ensure equitable sup supply to all communities, the timings of supply was partly altered to 3 to 6 hours per day. On studying the consumption pattern of Aldona constituency and also other constituencies, it is to make a special mention that although as per Central Public Health and Environmental Engineering Organization, CPHEEO, the average per capita consumption of rural area is 70 liters per capita per day, LPCD. We are supplying treated water at the rate of 150 LPCD. But besides personal consumption, many households are utilizing treated water for kitchen gardens, washing cars, etc., etc., due which the consumers at the tail end have to suffer. To streamline shortage of Tilari water supply, WRD has prepared a master plan to connect uh, Amtana Dam and other local uh, sources to ensure that raw water is available at all times and the project is likely to be completed in May 2024. Now with the resumption of raw water supply from Tilari, distribution of potable water to Aldana is normalized, but due to overconsumption by many consumers for purposes other than personal consum consumption, consumers at the tail end are suffering. And Honorable Minister, please kindly see, I have mentioned about the water tank in Korchuam, which is not being utilized after being built, inaugurated. Uh, if you can just see about that also. And if you want land also, I can give you land on the Calvin side. We can identify land so that a water tank can be built. So that will at least help people. That can be seen. Mr. issue, uh, I think uh, I would also want to request that in our constituency, the pipelines have not been changed. I think the pipelines all over Goa needs to be changed. Yes. कारणा ओरली पोंगुरपा एकवच म्हाका दिसता तो बानालेचो आमदार दिसता तो आतां आल्दोना बी रावपाचो स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन खंयचे speaker sir I will answer I have no problem in answering but it is related to this answer yes correct correct honourable मिनिस्टरान जो रिप्लाय दिला कॉलिंग अटेन्शनान हे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हेचेर आहा but also it it is related to Tillari water supply हे आमकां प्रॉब्लम कित्याक जाता आल्दोनाक जावं बार्देजाक because when that pipeline which is coming it it comes to Aldona Mapusa सगळ्याक येता ती बट थिंगासूर जे तिलारीचें उदक जेन्ना बॉन्ड जाता मेंटेनन्साक for whether it is for one month or two months one month म्हणटा तेन्ना मागीर दोन म्हयन्यांक वयता मेंटेनन्स तेन्ना ते आमटण्यासून उदक तिंगा पंप जावन येता पूण ते सफिशियंट येयना आनी जेन्ना सफिशंट येयना तेन्ना आमकां सांगता ते मातशें उणें पडटलें म्हणून उणें पडना ते खूब चार एम एल डी पांच एम एल डी उणें पडटा speaker sir the problem what Aldona is facing is a similar problem for entire Bardez okay so this problem we are hearing not only now this we are hearing for years now हेचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगलेले आमी हेचेर एक बसका घे म्हणजे sit sit and what should be done because finally people cannot be be off drinking water I am talking about drinking water मिनिस्टरान सांगला ते सारखे थोडे लोक गार्डनाक घालता कोणाक एक्सेस उदक मेवता गार्डनाक घालता कोण गाडयो धुता कोण आनी कितें करतात but finally speaker sir people should get drinking water आनी हे टेल एंड जे ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हटला ती खरी खबर टेल एंड म्हणजे कितें सगळी ही बार्देजाची आख्खी टेल एंड जी आहा whether it is Calangute constituency Siolim tail end तांकां उदकूच येना उदक येना म्हणजे कांयच येना हेचेर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिनिस्टरान एक येस ओके बार्देज म्हणून मिटींग घेवपाची गरज आहा इन्क्लुडींग आल्दोना म्हापसा सगळ्यांची मिटींग घेवपाची गरज आहा आनी हे लाँग टर्म सोल्युशन जे आहा तेजेर हाडपाची गरज आहा also like to request regarding my constituency आमच्या सोडिया मायणा गांवान नाल्यार अंजुना दाबोलवाड्यान म्हयन्याच्या मुयने सर उदक येना please take note of it आणि सर आमचे डीएमसी डीएमसी टँक येवपाची आसली सर ती अजून ना ओके येस स्पीकर साहेब आप काल्लूस फेरेरान जशें सांगला with regards to water supply and shortages म्हाका दिसता आमी जायते फावटी बाब निलेश कब्राल आमचो एक बरो मित्र जावन आसा तशेंच तेजे पयलीं बाब आदलो आम मिनिस्टर जो आसलो तेंचे वांगडा आमी अस्नोडा प्लांटाचेर दोन तीनदां गेल्ले this is a annual issue that people of Bardes face because of uh, supply from that treatment plant. Uh, म्हाका दिसता honorable uh, minister is very proactive and very able in the way he operates and I am very confident that ह्या वर्सा with his management skills definitely we expect people of Bardes जशें बाब मायकलान म्हटलें बाय दिलायल्यान and बाब काल्लुसान म्हटलें whatever maintenance is there, it will be streamlined and better distribution and management of water will take place. Speaker sir आमचे ऑनरेबल कलीग जो आल्दोनाचो आमदार कालूस बाबान जे खोर्जियोचे टँकीचे सांगलां I'm aware that the Kojive tank has not commissioned. This is the problem in many constituencies. Yesterday also there was a discussion where I requested both this, both the Amdas of Penna Taluka to provide land. See what is happening, Speaker sir, की जेन्ना पयलीं जेन्ना concept आशिल्लो, water which was pumped from the directly from the treatment plant you would have to go right up to the tank and from there it would have to come down. Situation is arisen that a Kojiya tank is built, water does not uh, go on top. So if, if you are uh, able to provide land at the bottom, because this is at the top, we'll put a sump and we'll pump water and the problem will solve. So you look into that, expect, come back to me, Speaker sir. We'll look into that. ना ना सांगता Speaker sir, calling attention Speaker sir, ते ते हे zero hour mention नाही. सगळे We have सारखे given you सांगतात the ते. land. We have given you that land free. I will see whether other land is available. I'll give it to you. No, No, no, problem. see, what you have given in Kojuya, that tank is not commissioned because the direct pressure does not go on top. Right. Which I have to admit. You won't have a sump. I want to have a sump and then pump it on top. I'll identify So and give identify that. That is one issue. Secondly, land at Kalvi side, what you said is required. I don't think if this is given at this side, the problem will be because there's a very big tank and it will be able to uh, this speaker sir. Speaker sir, काल सी एमाक जेन्ना आमी विचारताले I like to place on a table of the house because water issue आसा म्हूण आनी ते सांगताले की लोकांक फ्री ना फातोर्दाचे लोक थर्टी पर्सेंट लोक उदक फ्री वापरतात स्पीकर सर सरकाराचे आनी ओवरऑल एवरेज गोंयचे thirty seven point zero three almost thirty seven point seven one percentage उदक फ्री मेवता लोकांक आणि कॉन्स्टिट्युन्सी वायज हे कोणाक मेवता खंय आसा खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सी मेवता I we like to laid on table of the house number one speaker sir दुसरो जो इशू जो आल्दोना आमच्या साहेबान सांगला I just clarify and just tell them see apprehension speaker sir जे डब्ल्यू आर डी आमचे करता I will just give a small plan of what W R D is doing so that Aldona problem is water solve is solve speaker sir issue जाता टिलारी जाता इशू आमचो पर्वरीचा जो फिफ्टीन एम एल प्लांट आसा it caters only to Porvorim but when the Tillari water start problem start because of maintain of the canal उर्वरी water treatment plant stops because no water and hence Assonora treatment plant which is supply to other places like Aldona Bardez has to also give in Porvorim So that is why we have these problems, not because somebody was saying how Tilari has got effect on your, on your system. So Tilari effect is because Tilari stops, we have to supply from Asnana plant. That is one. Secondly, Speaker sir, for this, I'm so WRD Minister and I are coordinating well together. Honorable CM has given permission. We are going to start works. आमचे जे उदकाची पायपलायन जी प्रॉब्लम जेन्ना जाता खातीर we are making special supply घालता where we will be pumping in the Tilari water, but that project will take up to 2024. And this entire system will have a, after that we will have, be able to tackle it. So works will start, we are coordinating together. Raw water supply, especially Rata Chandel that I was talking about uh, Perne, 15 MLD plant we have, we have almost on the commissioning stage. Then we are also in Asnora, we have got another 30 MLD plant which is also in the commissioning stage, which is also directly benefiting to you. And uh, 15 MLD plant at Porubari, we have put in another 15 MLD plant at at um, uh, uh at uh, Pillar Industrial State, Speaker sir. And we are also putting up a 13 MLD plant. And there is also in Shivali 5.6 MLD plant which we are going to commence. So for all this, Tilari is the main source of water and that is why WRD and we are working together hand in hand and we are making a system with the Honorable CM's guidance by putting pipelines and everything where CM has made, is making provisions for the budget to make all these provisions so that over a period of next two, three years, as, I, have, as Honorable CM has promised, first we said five to six hours a day, everybody has to get water. And over a period of next three, four years, we should see that 24 hours they get. Atta, you said a particular problem, Speaker Sir, where heighted people don't get, Speaker Sir. Speaker sir peculiar problem आयज कम एव्हरीवेअर की लोक आता आमचो रिजर्वर एक जाग्यार आसता आणि तेजे वयर घरां बांधता तर आमी कितें करतले स्पीकर सर आणि आता हांवें सांगला स्पीकर सर हांव सी एमकडे कडेन आमची जी परमिशन घेनासतना बिल्डर जी खंय तरी घरां बांदता आनी पी डब्ल्यूची परमिशन घेना त्यांना आमी स्पेशल वॉटर टॅरिफ करता थ्री टायम्स वॉटर टॅरिफ कित्याक दे शूड कितें स्पीकर सर हा पयर एक कमांडर रिटायर्ड परमनंटली परमनंटली करताले स्पीकर सर आम्ही करता ते कितें फ्री दिता ते लोक घेता आनी जेन्ना हे वयले वयर रावता पळय तसे फाटी एक न्यूजपेपर आर्टिकल येयल्लो कोण रिटायर्ड कमांडर खंयचो तरी आमचे नेवीचो खंय तरी बोगमालो रावता आनी व्हडलो इशू केलो स्पिकर सर इशू कितें आसा सर आमचे पिडब्ल्यू ते बिल्डरांनी पायपलायन घातल्या ताका उदकाचें कनेक्शनूच करूं ना आनी आमी कनेक्शन करपाक जाय स्पिकर सर आमचे परमिशन घेवना ना असल्यो गोश्टी गोंयांत खूब कडेन आसा so that is why we have decided in principle ते आनी थोड्या दिसांनी आम्ही घालतले we will charge two times or three times of water tariff in normal circumstances if those builders not take licence I mean permission from P W N to us whether we can able to supply in to area because घरा बांदून सोदता स्पीकर सर आनी उदक ना म्हण म्हणटा स्पीकर सर आज सकाळी म्हाका फोंडेच्यान एक फोन येयलो वयर खंय तरी भोमा खंय तरी उदक आमी पन्नास घरां रावता कोण कमीदात त्यांना जागो दिना हय जाणा स्पिकर एकूच मिनटान काबार करता सो हे सगळी गोष्टी करता तेन्ना we will look at the holistic angle and will come out with the solution speaker thank you small small speak just small कामकाज अडीच पर्यंत स्थगित स्मॉल